¿qué tal queridos amigos? Hoy estoy muy contento, tan contento como cualquiera que esté a punto de ser violado por un alien. <laughs> sí, hoy toca probar Alien Isolation, Isolation o como coño se diga, ese juego de, Creative Assembly que ya sabéis que dio la sorpresa en L3 e porque Oculus presentó una demo basada en el mismo para Oculus Rift, saltaron los rumores, la gente se empezó a preguntar si sería compatible de forma nativa, parecía que sí, Finalmente lo desmintieron sus autores, diciendo que no, que no había nada planificado, pero parece ser que algo sí que tenían, porque dentro del código del juego la gente, los, la comunidad encontró trazas del SDK de Oculus, averiguaron una forma de activar un modo Oculus Rift que no está 100% terminado, pero que es más que suficiente para disfrutar de Alien. Bueno, pues acabo de cargar mi partida actual del juego. Estoy en esta fase, creo que es la cuarta, en la que una compañía de la nave está herida. Tengo que buscar ayuda médica. Y me han mandado aquí a esta zona a buscar un código de acceso. El alien todavía la la salida O sea que de momento me puedo mover con tranquilidad. Bajará por aquí dentro de un rato. Y bueno, pues esto es alucinante. <laughs> ¿Qué queréis que os diga? O sea, este juego, un juego triple A, hecho para Oculus Rift, aunque lo hayan activado de forma no oficial. Una lástima que se quedó en el SDK-03 y no tiene todas las últimas mejoras de Oculus. Que por cierto los desarrolladores no dicen nada, están callados como, como eso. Y espero que en algún momento la actualicen y la hagan compatible oficialmente, porque aunque esto es pues casi casi casi como soporte nativo, es soporte nativo, pero anticuado. Entonces pues veis que el posicionamiento funciona, los menús están adaptados, el mapa está, está perfecto. Se ve delante de mí, genial, a una escala se leen las letras bien. Pero bueno, hay detalles, como por ejemplo que los terminales de los ordenadores aparecen delante de nuestra cara. Ahora mismo tengo que utilizar el sintonizador de acceso. Y bueno, lo tengo bastante cerca, no me puedo alejar demasiado. usar los símbolos que se corresponden con el dibujito abierto. Como tenga que hacer esto con el alien detrás... Es ese es el despacho de El código debería estar por ahí, en algún lado. Sí, y tú deberías estar aquí buscándolo conmigo. No te jode. Y bueno, pues antes de que salga el alien... Comentar eso, que igual me veis un poco tenso porque esta fase no la he jugado todavía. Nada más que he probado la parte del principio, ahora cae el alien, sé que tengo, tengo que irme por un pasillo que hay a la izquierda, y no he hecho nada más, entonces yo creo que para darle más, tensión al vídeo, pues es mejor así, sin saber lo que tengo que, hacer. Ops. Te he perdido la cabeza. Bueno, esto parece una tontería, pero es que te quedas embobado mirando cada objeto de, las mesas. Es que la decoración en la que normalmente ni te fijas jugando en un monitor, aquí es que aprecias cada detalle. Por el relieve, la, profundidad de, todo el ambiente, las esas motitas que hay flotando delante de mí, es que están en 3D, se aprecia el altavoz, es que se sale. Es bueno, alucinante. Y bueno, la atmósfera del juego, <laughs> pues ya la veis, súper agobiante. Así que nada, vamos a lanzarnos ya a la acción. Activamos el terminal. Lo tengo como un palmo y medio de la cara, más o menos. Entonces la letra, pues, es un pelín incómodo, pero bueno, se puede, se puede leer más o menos bien, ¿eh? ¿Has encontrado el código? Sí. También vamos a necesitar la tarjeta Morley, siempre la llevaba encima. Encuéntralo. 1702. Vale, vamos allá. Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. <laughs> Atención, Tranquila. detectada Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. Sí, averigua qué es eso, anda. Pues fijaos, ¿quién va a bajar por aquí ahora mismo? Yo me voy a agachar. Hola, ¿qué tal? Gatito, gatito, gatito. es enorme el bicharraco. Enorme. sepas que como tú me he cargado cientos en otros juegos de Alien, en los que tenía un rifle de pulso y algunas cosas más. Aquí me tendré que limitar a, huir y agacharme. Vale. Tengo que llegar hasta esa pared. ¿Dónde estás? Parecido abrirlo por ahí. poder llegar. ¡Guau, qué tensión! Esa es la puerta por la que tengo que irme. Hasta aquí mismo. Tiene que estar aquí dentro. dentro de la sala. va a salir por aquí. Dios. Vaya bicho, colega. Vaya bicharraco. Vale. Pues se aleja, supongo, que no volverá. Me lo oído muy cerca. Aquí qué hay. Aquí hay nada. Ah, vale, está en esa sala que tengo delante. Ahí voy andando para no hacer mucho ruido. Mapa. Aquí que hay. Pongo la tarjeta, ahora que buscarla por aquí en algún sitio. no viene, no viene. No hay señal de ¿Esto qué es? Morley, Morley. las habitaciones de la ronda del doctor Morley. Y eso será... Ahí arriba. O sea que tengo que salir... Y supongo que por el pasillo de la derecha. Vale, ¿y dónde estás tú? ¿O hasta aquí? se va por la derecha. Ya no subas. Ahora viene. Vale, parece que se aleja, así que es el momento. ¡Cojones! ¿Me ha visto no? Pues se ha mosqueado. No me ha visto, pero yo creo que... No me ha localizado, pero, pero sabe que estoy cerca. Venga, tío, vete. vamos aquí. Ahora se aleja. vamos a... Vamos allá, así que me dé la culpa. Vale, se mete en esa sala y yo lo voy por aquí. Creo que se metieron los conductos. Joder, <laughs> un conducto. Bueno, es que no quería ni mirar ni las salas de al lado ni nada, ¿sabes? hombre, por supuesto. Puerta cerrada, vale. Estoy oyendo al lado. No sé qué hace. La puerta cerrada. Puesto B. Tarjeta. ¿Tú eres el doctor Morley? Investiga las habitaciones de la ronda completa. Vale. Esto se ha abierto. Vuelve con el doctor. No me digas que tengo que volver. deshacer todo el camino. ¡Buah, qué tela! Y por aquí está chapado. me que tengo que volver atrás. Supongo que en estas habitaciones habrá cositas y demás, pero yo qué queréis que os diga. Ya lo investigaré cuando juegue otra partida. Yo quiero largarme de aquí. ¿Qué hay aquí? Esto no creo que sea muy aconsejable. Vale, aquí puedo ir. Está sintonizador ahora. Tengo que no estará muy lejos. Mierda. ¿Dónde está? Joder, ¿dónde me he metido? Cambio la música. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, vale, estamos en medio, o sea que tengo que... Ah, no estoy tan lejos. Pues sí, sí estoy lejos. Ahí está el doctor. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha y todo el resto. Y por aquí por la izquierda. A ver si tenemos suerte. Aquí puedo grabar. ¿Qué? ¿Vas a entrar aquí dentro? Madre mía. Ya Joder, está ahí. Hola. Lárgate ya. Sí, llévate la silla, es tuya, no te la pienso quitar. si pasa algo, por lo menos puedo seguir el de aquí. Suena por mi derecha. Así que por aquí. qué ganas de echar a correr. ¿Eso se mueve? ¿Eso qué pasa por aquí o qué? Aquí parece que... ¿Dónde está? Vale, está por allí todavía. Así que voy a cruzar los dedos para que no venga detrás de mí. Estoy aquí, estoy cerca. No quiero mirar. Vale, vale, vale, vale. Es aquí. Aquí no podrá seguirme ya. Maldito seas, Kullman. Sabías que esa cosa estaba aquí. no justo, creía que podría estar ahí. Son cosas distintas. Dame el código. 1702, ¿vale? Y ahora bajemos al dispensario. Por supuesto, por supuesto. Una promesa es una promesa. Siento haberte hecho pasar por esto a la otra habitación a introducir el código para activar el ascensor. Entonces podremos usar la tarjeta para bajar en él. Me parece cojonudo. Madre mía, yo creo que aquí ya lo viene. Dame la tarjeta, o lo que sea. Listo. Recojo mis cosas y nos vamos. Te acompaño. ¡Hostia! Aquí, el ascensor. Tiene que ser esto. pues no sé lo que se habrá parecido, pero yo desde dentro confieso que lo he pasado mal, ¿eh? Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Ya habéis visto un poco de qué va. Es, ojalá, ojalá tengamos más, más experiencias como esta, ¿eh? Porque desde luego un juego AAA con esta calidad... Con este, sabes sea, es que fijaos el humo como cae, la sensación de tener las cosas delante, poder usar el, posicionamiento y bueno, la tensión que tiene este juego. De verdad, ¿eh? Chapó. Ya habéis visto un poco cómo nos movemos, cómo evitamos al alien. Y nada, voy a descansar y a recuperarme porque estoy todavía un pelín taquicárdico. Nos vemos amigos.